さてとお待たせ何をグズグズしてますの待っていて差し上げますから花を捧げてしまいなさいあなたたちはいやそうだなそれでは慎んで捧げさせていただこう た剣はあいつのかええ魔剣ケルンバイター名手より授かったそうですがもはや力は失われています懐かしいですわね検定レオンハルトかめちゃくちゃ強かったみたいだね あの火炎のお兄さんにも気に入られてたみたいだしええ付き合いも長かったようですから終わったようですわね昨夜の件も含めて聞きたいことは山ほどあるだがここではやめておかないか村の手前の広場あたりあそこなら 少々うるさくしても迷惑はかけねえだろいいでしょうあなたも構いませんわね別にいいよ本命はまだ来てないしそんじゃ行こっか本命何のことだろう分からぬが 決着をつけるとしよう単刀直入に問おうこの地の性質を破ってまで何をしようとするつもりだ 死者を悼む心と礼節を持ち合わせていると見受けるなのになぜよりによってこんな場所を利用しているんだこういった里は別にここだけではありませんわ帝国以外の辺境野党風情に襲われて全滅した集落なども少なくありません私の故郷のよ どうでもいい話でしたわね死者は死者だよそして聖者には聖者の生きる世界がある生きてあがいて苦しんで刹那の喜びと安らぎを感じながら死んでいく世界がね <laughs> それじゃあ始めようか。 ランディ兄がいないのはちょっと残念だったけど妖精に永久遊撃士もいるし結構楽しめそうかな赤い星座の組用魔獣そして敵機体の専用機体といったところか ヴァンガード F2 スレイプニル最新鋭の機体ですわ私の権利があれば無用ですが少しは楽しませて差し上げます数も互角かいいだろう俺たちが勝ったら話してもらうぞ1年半の沈黙を破って結社が何をするつもりなのか それじゃあ妖精昨日の決着をつけようか望むところ灰の機動車に銃剣アルゼイドの娘も参りますわよ上等だかかってこいや小娘どもいざ尋常に勝負それ <laughs> 覚悟しやがれですわな <laughs> なかかいいじゃんさすが開殿に至っただけはありますわねそちらはそちらでさらに腕を上げたようだまだ届いてないかうーん銃剣も相当だし学士のお兄さんの支援もいいけど ねえ灰色のお兄さんどうして本気を出さないのささせない星座の狙撃兵か しかして敵対の他の大使というわけか我が名は豪気のアイネス音に聞こえしアルゼード流の後継者とまみえて光栄だ魔球のエンネア うちのデュバリーがお世話になったみたいねぐ子供扱いするんじゃありませんわそれとアルゼイドの娘相手に礼儀など無用です赤い星座の連隊長ガレスお嬢のお供に推算した パも心配性だよねまそれはともかく改めて5対5対戦相手も様子見みたいだしとことんやり合おうかまあいいでしょううまくいけば起動条件もクリアできそうですし対戦相手起動条件だとはっ <laughs> もらったぜ ったその声8組のアシカ私たちもいます参るほう どりごときがブラックラビットあなたがいましたか久しぶりですね新速のアルティナクルトに言うなまでダメだ下がっていろ聞けませんあなたは言ったその先は自分で見つけろと 父と兄の剣に憧れ失望し行き場を見失っていた自分に間違っているかもしれないだがこれが僕の一歩先ですクルト君命令違反は承知ですですが有益な情報を入手したのでサポートに来ました 状況に応じて主体的に判断するのが特務活動という話でしたのでそれはあるすみません教官言いつけを破ってしまってでも言いましたよね君たちは君たちの7組がどういうものか見いだすといいって自信も確信もないけど3人で決めてここに来ました <laughs> 君たちなるほど確かに7組でなしかもリーンの言葉が全部ブーメランになってる何を青臭く盛り上がってるんですの <laughs> 楽しそうでいいじゃんせっかくだからまとめて全員とやり合ってもよかったけどこれだけ場が温まってたらいけそうかな おっと生かした姉さん妙なことはやめてくれよな化け物みてえに強そうだが勝手な真似はさせねえぜ <laughs> 面白い子がいるね気候兵に乗ってるのに全然油断してないみたいだし <laughs> 戦車よりは装甲が薄いって話だからな昨日みたいにパンツァーファースト食らったらヤバいってのは分かってんだよ その化け物みたいなチェーンソーもむざむざ食らうつもりはねえぞ <laughs> パパあたりが気に入りそうな子だけど今は引っ込んでてくれないかな ままさかこれも結社の人形兵器なんという大きさだゴライアス以上みたいだね結社の新器クロスベル独立国に貸与され第五機構師団を壊滅させた エステルたちが戦ったやつの後継機か司法の力なしでも動けんのかよ <laughs> 見事成功だねあとはどこまで機能が使えるかのテストですがリン行くんだねああこんなものを人里に出すわけにはいかない分かった 久しぶりだねまさかかい灰の騎士バリバール なんで勝手においおいどうなってやがるんだパリマールリーン君から呼ばれたのうん尋常ではない敵が現れたらしい生徒たちもいるようだそなたらも行くといいだろう 選ばれし者の働きですか話には聞いてたがとんでもなさすぎだろうあそこまでの機動性があるとはミハイル少佐ランドルフ教官も TMP と両方軍に連絡この場をお願いして総員現場に向かいましょうな何だと <laughs> 合点承知だ 林教官の灰の鬼神久しぶりですね <laughs> まさか演習地から飛んでくるとは来ましたわねですが想定済みですわ ガりマーも相手はクロスベル独立時に気候師団を壊滅させた機体くれぐれも気をつけるがよいあうん久々の実戦だが尋常な相手ではなさそうだああ鬼神とも気候兵とも違う奇妙な力の流れを感じる まずは様子を探っていくぞ承知